te rindes al compromiso Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Berracca y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te rindes delante el compromiso? Un día un rey hizo un edicto y todos tenían que arrodillarse delante de la estatua de él para adorarle como si fuera un dios. Y allí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, tres hombres de Dios que no, quisieron hacer algo de malo delante de Dios. Ellos sabían que si se iban a arrodillar delante de esta estatua, iban a hacer algo que era en contra de la voluntad de Dios. Pero también sabían que si no se iban a arrodillar, delante de esta estatua, lo iban a matar. Entonces ellos decidieron de ser fiel a Dios. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando tenían que arrodillarse, no lo hicieron. Entonces el rey fue allí el amenazó de muerte. Y ahí vamos a leer las contestación que estos tres hombres de Dios le hicieron. Le dijeron, mira, oh rey, no, no tenemos que esperar para darte una respuesta. La respuesta es esta. Nuestro Dios puede liberarnos del horno de fuego, pero también que no lo hace, también que vamos a morir. Nosotros vamos a ser fieles a Dios y no nos vamos a arrodillarnos delante de tu estado. Y esto tiene que hacernos entender cómo ellos querían ser fieles a Dios antes de su propia vida, antes de su propio futuro. Y esto tiene que hacernos reflexionar hoy. ¿Qué harías tú si pasarías por el mismo problema? ¿Cuál sería tu contestación? Claro, hoy no tenemos más horno de fuego, no tenemos más eh, reyes, dictadores que quieren matarnos, claro que sí, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Entonces, si en el futuro vamos a pasar por una situación similar, ¿cuál sería tu contestación? ¿Sería como la de Sadrach, Mesach y Abednego o no? Sería como la contestación de José, que cuando la mujer de Potifar quería estar con él, él se fue corriendo, porque para él era mejor ser fieles a Dios que terminar en el cárcel. ¿Y cuál es tu elección? hoy. Te rindes delante el compromiso, vas a bajar y vas a hacer bueno, voy a hacer esto algo de malo, pero también esto me va a traer a mí eh, algo de bueno a nivel personal. Entonces, Dios cierra un ojo, yo cierro otro ojo y vamos a hacer una 50% de la voluntad de Dios. O estás allí firme en la voluntad de Dios, pase lo que pase, que te puedan matar, que te puedan hacer perder el trabajo, que pueda perder lo que quieras, pero Dios, antes de todo, quiero saber tus opiniones. Escribes tus opiniones en los comentarios, escríbeme tu idea, escríbeme si pasaste por algo similar, cuéntame tu historia, quiero conocerla, porque de verdad necesitamos de ejemplo de personas que han vivido fieles a Dios hasta la muerte. Y con eso quiero saludarte y hasta pronto. Dios te bendiga.